omuyimbi gravity omutujju omuyimbi gravity omutujju agudde mu bintu oluvannyuma lw'okubanga ate era dr jose camilion ayinittu lyamukwasizza nsonga ki nalwaki alimukwasizza yebabaddewa byonna byenkwetera olunaku olwaleero naye nga tewere betuteramu bannaffe aba biva organic abasangibwa ku access building lubaga road e, bajjanjaba endwadde ezirimu nga pressure sukaali endwadde z'emitima kokolo bingi nyo tenga bakwesa ebi bikosebe byabwe na bya habo babiri organic tebiina buzibu eri omubiri gwo era byongere okubanga bikuyamba bakubire ku ssimu eryawo wansi era agendayo babe nga bakujjanjaba nabwe kityo tugende mu maaso omwana mulenzi dr jose camilion agenze mu maaso n'awa ekirabo ekyamaanyi eri uh, gravity omutujju uh, gravity omutujju ona bamuwadde sente mpitirivu nnyo era nga tezikkiriziddwa nakubanga ate zirabibwa eri abantu abadde ewalawalako okujjako abo ababadde okumpi wali wennyininyini Eh, kino nno kibadde ku kye nga eh, uganda musician federation era ng'eno ebaddewo olunaku olwaleero bagiguddewo mu butongole era nga ekibiina kino kigenda kuyambako abayimbi okuba nga bakulakulanya music wabwe n'okwongera okuba nga bakaka sente ke bafuna bonga bo emabegaka abayimbi baze babbibwa ekibiina ekimanyikiddwa obanga like wujja eh, waliwo ekibi Amabiga kachi abayimbi abamba abadde babbibwa omuli ddala abayimbi abakaddongo kamu ekibiina ekimanyikiddwa nga Uganda. Mwana wa Shiba yakiragako nti nga tewaata kiinaako obuzibu era ye n'agenda maaso n'alaga nti obukulu bwe bumatalinga okusinga ezo entalo ez'enkoko oba chicken fights bwatu tenagenda maaso na Vola Spice Dana. Kino nno teyakutekyakomaoko yagenda maaso na clarifying nga eya n'abagamba nti ye tabangako mukwano gwa spice dan era tamwetaaga obeera tamwagala wabula ensonga enkulu olunaku olwaleero ke katambi kano akagenda maaso n'okusaasana ku mitimbagano oluvannyuma lw'okujaguza mu federation eno gye babadde bakuliyetinzeewo ah, kyalazenga mwana muwala shiba kalungi ne mwana muwala spicedana ate era abazemu ne baba uniting oba ne baddamu ne bakolagana oluvannyuma lw'okuwulira ennyimba ez'enjawulo omuli simpoman nga mwana muwala shiba ali mu kuluzinirako ng'alagira ddala talina buzibu okussaako n'oluyimba olumanyikiddwa nga nkujjukira lwa shiba nga mwana muwala spacedana naye ali mu kulubiibizaako kino nno kyalagidde ddala nti waliwo enkolagana nateera yagenze maaso n'okunywezebwa okussaako n'okugjawo entalo ziri ezabadde zigenda mumaaso bagenze maaso ne bazina mu ssanyu mwabaddeko omwana wa karo nantongo amwaddeko ah, omukyala amanyikiddwa nga namukyala amanyikiddwa nga chance nolubega okusaako ne lidia jasmin e, eh, n'abakyala bangi banono nga badde bali mukitwanisenga ka after party ah, ka federation yabwene ya music a ah, federation yabwene ya music erimu ababede bangi omuli balamu barugahara era ng'ono ah, akwataganira